Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова я, Дмитрий Трубин и моя программа «Отвечаю на». Сегодня у нас на повестке дня такой вопрос. Можно ли совмещать два вида спорта, такие как пауэрлифтинг и армрестлинг? А, можно, и этому очень много примеров. Э, к сравнению, я занимаюсь профессионально армрестлингом, но одно из моих любимых упражнений – это жим лежа. А, к сравнению, жму я 240 килограмм на раз, и это нормальный результат – Э, но есть одно но. Ребят, стараемся сразу не гнаться за большими весами. Старайтесь укрепить связки, укрепить суставы. И уже постепенно, постепенно прибавляйте рабочие веса. На проходке идите очень редко. Э, лучше добавляйте по рабочим весам. Всем мясо, теста и железных связок от Дмитрия Трубина. Давай, ребята.